آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب سے الگ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین والصلاة والسلام وسلم سید الانبیاء ابول اما بعد مسرد احمد میں جامع ترمیزی میں اور اسیا میں ایک روایت ہے سیدنا ابو ریارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میّّز منی خمس خصال کون ہے جو مجھ سے پانچ خصلتیں لے لے فیام یعلمہن ابی یعمل بہن پھر وہ پانچ خصلتیں لینے کے بعد وہ ان پانچ خصلتوں پر عمل کرے اور ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ خوبیاں اور خصلتیں دینے والے صحابہ کرام تو انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام ہمیں کچھ نصیحت کریں ہمیں کوئی عمل بتائیں اور ہم ان کو لے لیں سیدنا ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیجیے میں ان پانچ خصلتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہوں فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ خصلتیں شمار کر کے مجھے گنوائیں اور بتائیں سب سے پہلی خصلت فرمایا کہ اتق المحارم تکن آبد الناس کہ تم محارم سے بچو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تکن آبد الناس تم لوگوں میں سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے اسی طرح فرمایا کہ ورد بما قسم اللہ علق تکن اغن الناس جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے جو تم محنت کر رہے ہو جو کوشش کر رہے ہو جو تمہیں اس کا رزلٹ مل رہا ہے جو تمہارا رزق تمہیں مل رہا ہے تمہیں عزت مل رہی ہے جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کی نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ فرمایا کہ جب ایسا کرو گے تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے تیسری جو خصلت بتائی فرمایا کہ وہ آسن اللہ جارک اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تکن مؤمن تم تو مومن ہو جاؤ گے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ ہونا چاہیے اگر ایسا کرو گے اس خصلت کو اپناؤ گے تو تم مومن بن جاؤ گے چوتھی خصلت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی فرمایا کہ وہ ما تحب النفسک تکن مسلمن جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ تمام لوگوں کے لیے پسند کرو تمام مسلمانوں کے لیے پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتے ہو وہ ان کے لیے ناپسند کرو تو تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے اور پانچویں خصلت جو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے بیان فرمائی فرمائے کہ ولا تخصری زہی کا فن کثرت ذہی کہ تم عید القلب او کا مقال تم زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ خصلتیں اس امت کو دے کر گئے اور ان پانچ خصلتوں کے فوائد بھی بیان فرمائے کہ حقیقی مومن کون ہوگا حقیقی مسلمان کون ہوگا سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا سب سے زیادہ غنی لوگوں میں کون ہوگا اور اسی طرح جو چیز دل کو مردہ کرنے والی ہے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا تو ہم بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنا لیں تو ہم بھی ان خوبیوں کو حاصل کر لیں گے اللہ تعالی ہمیں ان پانچ خصلتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین